From the Caribbean. Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago. Okay. Are they they're two islands? Two separate islands, one country. Okay. So you from Trinidad or Tobago? Trinidad. From Trinidad. Okay, Trinidad is famous for the for the carnival. Correct. And Trinidad is there a gay pride in Trinidad? No, Think about about the gay pride. Do you think that that shows that Spain is a, a tolerant country? yeah, I mean, I got that from when, you know, this is my first time to Spain, and um, I just realized that when I, when I came in yesterday, you know, just everyone just seems so open. And... Could you tell me in, in your country of origin, in, in Trinidad and Tobago, uh, what is a tolerant society towards homosexuals? It's becoming more and more so. Um, there's still protests and stuff for, you know, for, for freedom, more rights, but um, it's becoming more and more tolerant. And so, gay pride, do you know if that's celebrated in your country? It's not. It's big. There's a big in countries, for example, where homosexuality is illegal. Yeah. Uh, gay gay rights protest. Yeah. yeah. And is, is homosexuality is that is that illegal in Trinidad and Tobago? It is against the law. Yes. It's against the law. Yeah. Sodomy What's what's the punishment? What would the punishment be? Is that would you go to jail, imprisonment? Paul. Uh, I'm originally from England, but uh, I live in Vienna, Austria. Uh, I came to Madrid for Pride, because uh, it's a lot of fun. <laughs> <laughs> okay, so you're English, but you live in Austria, yeah. and you've come to Madrid but for the for Gay Pride. Yes. Okay, and why did you choose Madrid for Gay Pride? Because we've been here a few times, and it's it's one of the best ones. It's, it's fun. It's very big, and uh, I love Spain too. So. Okay, um, and do you think um, England and Austria, are they uh, tolerant societies towards homosexuals? Uh, more or less, yes. I think uh, uh in England you have really good laws, uh, you have very good civil partnerships, and next year you'll get gay marriage, so that's fantastic. And uh, Austria is a bit behind like that, we only have a, a limited civil partnership system, but I would say on the whole, Austrians are very tolerant about uh, gay people. You don't hear about much about gay fashions or things like that. And do you think Spanish society is tolerant towards homosexuals? Uh, I don't live here, so it's hard to say, but I, uh, from the impression I get, yes, I would say so. I mean, when you see the people lining the streets for gay pride, they look happy to be there, they don't look upset, so. But that's Madrid, Okay. Um, and is there a gay pride in Austria? There is in Vienna, yes. And what's that like? Uh, it's okay. It's, <laughs> it's, uh, it's, nothing like this. It's it's yeah. I, I mean you know if you go to Austria you go to see the pretty sights. You don't go for gay pride. <laughs> okay. And um, why is this day special for you? Uh, um, um it's just a chance to meet friends from all over Europe. Uh, they all gather here. It's amazing number of people come here, and we're going to have fun this afternoon. We're actually going to be on a float for the first time, so uh, oh, wow. today will be fun. What float are you going to be on? Uh, the devil one, gay and <laughs> vives en Madrid. Vivo aquí. Vives en Madrid. ¿Eres, ¿Eres español o...? No, soy filipino, pero tengo nacionalidad española. Y en su país de origen, en Filipinas, ¿cómo es la situación para personas homosexuales? Eh, ahora mismo está bien. Ahora mismo está Estamos en el nivel alto sobre la tolerancia entre gays y homosexuales. Así. Ahora está bien, sí. ¿Y hay un orgullo gay en Filipinas? Sí, ahí hay, pero muy, muy pequeño muy pequeña. Entonces entiendo pues que no, no es un delito. Eh, eh, no, los actos aunque que somos católicos, entonces el 90%, 90 así eh, dicen que es un delito. Pero yo soy católico, pero no. No, creo que no. ¿Y tú crees que España es un país tolerante hacia los homosexuales? Sí, sí. Este día, el Día del Orgullo Gay, ¿parecéis especial? Eh, que vivo aquí, por eso sí, sí siempre. Es un día especial para ti. Sí. sí, claro. Vale, perfecto, muchas gracias. habéis venido? De eh, Perú. De Perú, de acuerdo. ¿Y habéis venido a Madrid para asistir al orgullo? Sí, hombre, para apoyar el orgullo. Ya que una cosa tiene mucho mérito, esto del orgullo, mira. Muy bien. ¿Y en, en Perú eh, hay un orgullo gay? Hay un orgullo escondido. <laughs> Porque, claro, como es un sitio muy... Se puede decir con mucha forma de ver muy antiguamente la cosa, no, es como aquí. Aquí en España abiertamente la gente que, que es pues lo dice ¿eh? pero allá tiene su, pero no es tan grande, o sea, no es un ámbito tan, ¿sabes? Una voz más fuerte, claro, como ¿Pero hay un desfile o un desfile gay en, Lima? Hay, pero muy pequeño. Sí, pero no hay. ¿Y lo que, lo que son actos homosexuales son ilegales en Perú? O, eh, no, no son ilegales, pero están, bien, están vistos de una forma muy antigua, como te digo. Lo censuran mucho. Suelen no ¿Y tú crees que España es una sociedad así tolerante hacia las personas homosexuales? Sí, hombre. Sí. Tolerante totalmente, sí. Más tolerante que Perú, por ejemplo. Vamos. <laughs> con diferencia. <laughs> con diferencia. ¿El matrimonio gay no existe en Perú entonces? No, no está legalizado como que. ¿Y se ha planteado así...? Eh? La verdad que no lo han sacado nunca a debate ni a nada. <laughs> ¿Y el tiro del Orgullo Gay eh, especial? ¿Y si es así, por qué? Pues especial porque, claro, la gente que, es homosexual o que tiene esa opción viene abiertamente a celebrarlo. O sea que no hay ni un, tipo de de que esto está mal ni esto está bien. Ellos no somos y ya está, que apoyarlos. La gente es gente, hombre. Y si duele de una forma, pues hay que hacerlo. España. Vale, ¿de qué parte de España? De Murcia. De Murcia. ¿Has venido aquí precisamente para asistir al orgullo gay? Sí, he pillado vacaciones de trabajo y me vine exclusivamente para esto. ¿Por qué este día es tan especial para ti? Es una manera de, de, ser nosotros mismos pues, sin que la gente nos mire raro, estar con personas que le gusta mismo a ti. ¿Y tú crees que ¿Crees que la sociedad española es tolerante hacia las personas homosexuales? Yo, depende. Hay gente que está todavía muy... muy yo familiares que tengo, pues no No aceptan. ¿Y eres de Murcia, de Murcia capital? De, de la provincia. ¿Y hay un orgullo gay en Murcia? Eh, sí, allá hacen orgullo, pero no es lo mismo. ¿Cómo es el orgullo en Murcia? No lo sé, es que nunca, no, no he ido porque esto trabajaba y no pude ir. Eh, Pero hombre, no lo mismo, no viene tanta gente como aquí. Viene hasta nacional. ¿Has estado en un orgullo en otro país, por ejemplo? ¿O te llama más Madrid? No, esta es la primera vez que vengo ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Yo 19. 19, vale. Eh, ¿Y tú crees que la situación, pues como política para personas homosexuales en España, dado que hay como la ley de matrimonio gay en España, ¿tú crees que es como más tolerante que otros países, en Europa por ejemplo? Eh, no sé, eso eh, es política, no sé, eso depende del partido también. No sé, yo creo que en otros sitios no sé cómo están, la verdad. Ya, pero dices como en Murcia, por ejemplo, hay unas personas que conoces que, que igual lo ven así un poco mal. ¿Por, qué lo ven mal? Así como es más gente mayor que gente joven o... No, no tiene por qué. Hay mucha gente joven que está todavía encerrada en el mundo del siglo XIX. <laughs> ¿Suelen decir así sobre el orgullo, sobre el tema así gay? ¿Qué comentarios? Porque pues eso está mal, que no debería de ser así, que una chica tiene que estar con un tío, con cojones, no sé, cosas así.